ہیلو ڈوڈس السلام علیکم کیا چال ہے ہوپ یو ڈوئنگ فائن آج کا ٹیٹوریل ایک اور Adobe Photoshop CC two ٹو تھاؤزنڈ ٹونٹی کا ایک ٹیٹوریل ہے جس میں ہم سیکھیں گے کیسے آپ ایک پکچر میں سے ایکسٹرا چیزیں ریموو کر سکتے ہیں کئی پکچریں آپ کی بہت ہی ٹاپ کلاس کی ہوں گی مطلب آپ ایک گاڑی کی پکچر لے رہے ہیں اس کے سائڈ پہ کسی ڈور کا کوئی بندہ شندہ آ جاتا ہے تو وہ کافی عجیب پکچر ہو جاتی ہے مین جو اس کا پوائنٹ ہوتا ہے فوٹو کا وہی چینج ہو جاتا ہے مطلب سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیا بندہ دکھا رہے گاڑی دکھا رہے کہ دکھا گیا رہے ہو تو آج ہم یہی چیز سیکھیں گے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے فوٹو شاپ پہ جیسا کہ آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک پکچر ہے جس میں ایک ٹانگ نظر آ رہی ہے ٹانگیں نظر آ رہی ہیں ساتھ ایک کتا بیٹھا تو ہم میں چاہتا ہوں کہ میں یہ جو ڈاگی ہے اس کو میں ہٹا دوں پکا پکا یہاں سے پکچر ہے فوراً غائب کر کٹوں کٹاؤں اس کو یہاں سے تو اس کے لیے جو فرسٹ چیز ہم کریں گے وہ ہم لیئر ڈبل کر لیتے ہیں تاکہ ہم پہلے اور بعد کے جو افیکٹ ہیں ہم دونوں کو دیکھ سکیں لیئر ڈبل کرنے کا سمپل طریقہ یہ کہ آرٹ ٹریس کریں لیئر کو کلک کریں اور اس کو نیچے ڈرائیو کریں سیکنڈ چیز جو ہم کریں گے وہ ہم جائیں گے لاسو ٹول سے لاسو ٹول سے ایک رف سا اس کے ایک اسکیچ سا بنا لیں گے یہاں سے اس کے بعد ہم جائیں گے ایڈٹ پہ ایڈٹ پہ جا کے ہمارے پاس آ جاتا ہے کانٹینٹ اویئر فل اور میں بتاتا ہوں اس کے آگے کیا پروسیجر جو یہ آپ کے پاس گرینش والا شیڈڈ ایریا آ رہا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹم ہے یہ ان ایریاز کو لے کے درمیان میں کاپی بنائے گا اور اس ایریا کو مطلب اس ڈاگ والی پکچر کو سارا پیسٹ کر دے گا اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو ٹانگیں ہیں یہ یہاں پہ درمیان میں آ رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ گرین والا جو ایریا ہے اس سائڈ پہ بھی ٹانگیں آ رہی ہیں پہلے آپ کے پاس یہاں پہ برش سلیکٹیڈ ہوتا ہے مائنس والا آپ اس کو یہاں سے سارا ریز کر دیں ریز یہاں سے پیچھے سے بھی کر دیں تاکہ یہ والا ایریا نہ ہے کیونکہ یہ دونوں میچ نہیں کر رہے آپس میں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی ایریا رہ گئے آپ نے وہ دوبارہ ایڈ کرنا ہے تو آپ آرٹ کلک کریں آرٹ سے آپ دوبارہ اس ایریے کو ایڈ کر سکتے ہیں مطلب جو گرین والا ایریا ہوگا یہ کمپیوٹر اس کو استعمال کر کے جنریٹ کرے گا وہ نیا ایریا اب دیکھتے ہیں رزلٹ کیا ہوتا ہے اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیچے اس ایریے میں اگر میں جاؤں تو یہاں پہ یہ کچھ رف سی چیز آ گئی جو کہ اس نے ادھر سے ادھر سے اٹھا کے یہاں پہ پیسٹ کر دیا حالانکہ یہاں پہ کچھ شیڈو آ رہا ہے تو اس شیڈو کے لیے ہم اس کو یہاں نیچے سے سارا ریموو کرتے ہیں مجھے لگتا ہے یہاں سے پک کر اب دیکھتے ہیں اب کیا ہے آئی تھنک پچھلے والا ٹھیک تھا ہم اس کو دوبارہ وہی کر لیتے ہیں اب آپ آشکے اس کو سیو کریں یہ جو چیز میں نے آپ کو سکھائی ہے آن لائن مارکیٹ میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے فائبر پہ چلے جائیں گرو پہ چلے جائیں فری لانسر ڈاٹ کام پہ چلے جائیں اس چیز کے بہت زیادہ آرڈر ہوتے ہیں اور کافی لوگ پریفر بھی کرتے ہیں کوئی مطلب اگر فوٹوگرافر ہے اس کی چیز میں کوئی اس کی پکچر میں ایکسٹرا چیز رہ گئی ہے تو وہ اس کو ریموو کرنا چاہے گا اور اگر آپ کے پاس یہ اسکل ہے تو آپ اسکل کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اور you can thank me later اور ناٹ مطلب چلتا ہے تو hope you like the tutorial till the next tutorial I will کیا کروں گا میں میں ویٹ کروں گا کہ جب تک میرے ہنڈریڈ سبسکرائبر ہو جائے تو اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی تو آپ نیچے جا کے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور اپنا خیال رکھ سکتے ہیں اللہ حافظ take care of yourself اللہ حافظ